Bueno, estamos aquí resolviendo el segundo el examen parcial de SIG. Eh, aquí tenemos una pregunta. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, dice, utilizando el archivo de datos SIG, plantas y referencias XLS, que es un archivo de Excel, eh, responder la siguiente consulta. Bueno, necesitamos el archivo de Excel. Mm, mm, ¿Dónde está? Aquí está plantas y refinerías, le damos a añadir, nos pregunta en cuál hoja está, yo supongo que está en la primera, voy a añadir, Entonces aquí tenemos la hoja 1, vamos a abrir los datos, exactamente, aquí están los datos que necesitamos. Ok, aquí tenemos las plantas, tenemos la refinería, en tipo. Entonces nos pregunta aquí, dice, em, ¿qué plantas existen a 130 kilómetros de las capitales de departamento y a una distancia de 20 kilómetros de las áreas protegidas? Ok, podemos ver de que no tiene este no tiene ningún dato son simples datos, digamos, una tabla. Pero si nosotros eh, utilizamos esta herramienta, esta opción, aquí <clears throat> se nota claramente cómo va a utilizar la longitud y la latitud, o sea, se va a georreferenciar, se va a asignar obviamente un dato. Ok, le doy OK. Entonces estos datos, miren, ya son graficables en el mapa. Data, sí, por data, todos los vectores, sí. Le doy aquí, dijo qué salida va a tener. En este caso le voy a llamar plantas y refinerías va a ser un share save ok me dice si deseo añadirlo si sí, le pongo entonces ya tengo quito este ya no lo necesito o hasta borrarlo y ya tengo aquí las plantas de refinerías ¿Mm? tengo que convertirlo en Chef porque si no fuera así <clears throat> yo no puedo hacer una consulta por atributos ahí está o sea, no, eh, si no lo completa no lo voy a encontrar aquí. Entonces aquí ya recién puedo elegir el tipo. Igual. Y elijo planta. Para elegir solo las plantas. Ahí están todas las plantas. Y saco una selección de esto. Ya creo que con la selección. Necesito estas, solo estas. y le voy a cambiar el nombre voy a poner preferiría Plantas. y de aquí ya puedo <clears throat> puedo seguir con la pregunta digamos, ¿no? dice aquí qué plantas existen a 130 kilómetros de las capitales del departamento ok entonces eso ya, ya. entonces aquí pongo plantas planta a capitales de departamento capital departamental Aquí ¿Mm? y acá pongo a una distancia de 130 kilómetros sí, 130 kilómetros ok lo tengo y le doy ok esas son están a 130 <clears throat> kilómetros de la capital del departamento guardo la selección plantas 130 kilómetros de capital departamento. está Entonces estas son las que están a 130 y ahora tengo que encontrar las que están a 20 kilómetros de un área protegida. Mm, creo que tengo las áreas protegidas. ¿Dónde está? Ah, aquí está, áreas protegidas tengo. Entonces, otra vez. Y aquí está la selección. Me voy otra vez por la opción. Entonces aquí las plantas. Quito esto y busco acá áreas protegidas y están a 20 kilómetros 20 kilómetros de las áreas protegidas bueno entonces ya tenemos los 20 kilómetros ok ahí está creamos una nueva selección le ponemos aquí 20 kilómetros de área protegida. Ya está. Aquí nos muestra la tabla, son cuatro. Estas son las cuatro plantas que están que cumplen con los dos requisitos, los 130 kilómetros de una capital y los 20 kilómetros de una área protegida. Bueno, eh, algo más que yo puedo mencionar aquí es que mm, existe una herramienta, una herramienta eh, esta, esta, vamos a cambiar color, si ustedes quieren, a verde. ¿eh? Entonces estas plantas, si no hubiésemos hecho todo ese esa conversión del archivo de Excel en capa, después en Shapefile, deberíamos haber tomado esta regla de aquí, esta herramienta, una regla para medir distancia, y tendríamos que haber medido distancia, digamos, por ejemplo esta, de aquí, de aquí a aquí. De hasta 9.32 kilómetros. De 37.273 metros. O sea, no, no, no, no, no servía. A ver, esta de aquí aquí. O sea, te viejo toma esta herramienta para poder medir la distancia. Pero es un problema, ¿no? O sea, porque tendríamos que haber diferenciado entre entre refinería y planta. Tendríamos que haber utilizado, aparte de eso, aquí la de eh, para que nos muestre si es planta o refinería. Y todo eso tendría que haberse hecho en el archivo, en este archivo de aquí, o en este, esta capa. Bueno. Bueno, algo más que tiene este examen parcial es el punto 2. Dice que datum, cuál es el datum del archivo población vivienda DBF. Con eso más lo vamos a hacer. Aquí tenemos el, archivo este, DBF, me doy a propiedades y aquí me doy cuenta de que no existe ningún dato. O no está georreferenciado. Entonces no tiene dato. una pregunta <clears throat> capciosa. No tiene datum podría tenerlo, ¿no? Podría tenerlo si yo este, utilizo esta herramienta de aquí. Entonces aquí habría que buscar los datos para georreferenciarlos. En este caso no tiene, no tiene como este, referenciar, tiene que tener latitud y longitud. Entonces no, podemos asignarle un dato. O sea, este es el que podríamos asignarle. Pero no, de acuerdo a estos valores no existe, digamos. Este, no podríamos hacerlo. Veamos la tabla. Aquí está. ¿ves? No tiene ningún este, ninguna columna donde tenga latitud y longitud como tiene la hoja de Excel. ¿Mm? está. Bueno, eso sería todo. Gracias.